के लिए तो शंकर भगवान का मंदिर मुझे दिखाई दिया मैं गया उनसे पूछने की क्या हालचाल है तो उन्होंने कहा कि एक काम करो बस हमसे आशीर्वाद ले लो और अपने बच्चों को बोल दो कि मंदिर में जाके पूजा कर ले एक बार मेरी उनको आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा सब्सिडरी बुक जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हमें आज सब्सिडरी बुक को शुरू करना है तो मुझे शंकर भगवान ने कहा इसको मत पढ़ाओ नहीं जरूरत है पढ़ाने का बच्चों को बोल देना मेरी पूजा कर लें आप उनको सारी बातें समझ में आ जाएगी मैंने उनको साफ साफ कह दिया बच्चे ना तो मैं आपकी पूजा करने वाला हूं ना मेरे बच्चे पूजा करेंगे अगर पूजा करना ही है तो हमारे माँ बाप है आपसे अच्छे भगवान वो है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है पाल पोस के इतना बड़ा किया तो उनकी पूजा करूंगा और रही बात पूजा पाठ करके काम करने की तो वो नहीं करने वाला हमें मेहनत करना है मेहनत करना है खूब सारा अच्छा पढ़ाई करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है वो चीज मिल ही गई तो क्या मिले जिसमें मेहनत ना हो जरा बताओ तो मैंने कह दिया कि यही मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे भी चाहते हैं हम आप पे विश्वास नहीं करते थोड़ा उनको बुरा लगा लेकिन क्या करूँ सच्चाई है बच्चे तो मैं आ गया माँ बाप का आशीर्वाद लिया और आया यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए ठीक है ना चलो हम शुरू करते हैं सब्सिडी बुक थोड़ा सा मेहनत करना होगा और हाँ मैंने आपको बता देना है पहले क्योंकि भगवान से हम झगड़ा करके आए हैं तो इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट में तो नहीं कर सकता मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा हो सकता है कि आज की क्लास भी मैं लंबा खींच दूं लेकिन आपको समझना पड़ेगा ठीक है ना देखो <clears throat> मैं आपको इसके अंदर लेकर आता हूं बहुत सिंपल टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है इन टॉपिक्स में जितना बोलूंगा बस उतना ही दिमाग आपका चले अभी आपको कुछ भी अलग से बातें नहीं सुनना न समझना आप मुझ पर विश्वास करना कि सर आपको सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे फ्लो बनेगा मैंने कुछ जगह बनाए हैं जहाँ पे कुछ थ्योरी आपको समझाना है इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता वो सब समझाऊंगा लेकिन आप लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ यहाँ पे सब्सिडी बुक के अंदर में नंबर वन नंबर वन आपका लिखेंगे नंबर वन लिखेंगे यहाँ पे types of types of subsidiary book sir ये सब्सिडरी बुक क्या होता है नहीं बताऊंगा आज की क्लास में बस लिख दो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक ये सब्सिडी बुक कितने टाइप्स के होते हैं मेरे बच्चे इसके अंदर में आप लिखेंगे नंबर ए एक होता है आपका कैश बुक एक होता है हमारा कैश बुक एक हमारा होता है कैश बुक फिर लिखेंगे आप यहाँ पे परचेज बुक परचेज बुक याद कीजिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था परचेज अकाउंट बनाया था बुक की बातें आज शुरू हो रही है इनका मीनिंग धीरे धीरे समझा दूंगा अपने आप बस अभी लिखो आप यहाँ पे सी में लिखेंगे आप यहाँ पे purchase purchase return purchase return book purchase return book फिर लिखेंगे आप यहाँ पे डी में सेल्स बुक सेल्स बुक और फिर ई e में लिखेंगे आप यहाँ पे sales return book sales return book मेरे बच्चे ये पांच आपके जो हैं यहाँ पे सब्सिडी बुक में आते हैं मैं बार बार कह रहा हूं आप फर्क समझना पिछली क्लास में हमने लेजर अकाउंट देखा था लेजर अकाउंट जहां पे हर एक नाम के आगे हम अकाउंट लगाया करते थे लेकिन यहाँ पे फ्री बुक है हमने किसी के आगे अकाउंट नहीं सबके आगे बुक लगाया सर बुक में और अकाउंट में क्या फर्क है समझाऊंगा मेरे बच्चे थोड़ा सा सब्र करो आज मैं आज जो मेरा काम है वह है इसमें से सिर्फ कैश बुक के बारे में समझाने के बारे में कैश बुक सर थोड़ा सा समझा दो ना ये क्या होता है मैंने कहा ना बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो आप आज की क्लास में आप कैश बुक समझो एक भी ऐसी बात नहीं होगी कि जो आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है ना तो आप मेरे साथ क्या करेंगे इसको इसके बाद आज का टॉपिक इस पेज को छोड़ दो आप इस पेज को छोड़ दो और जरा आप अगले पेज पे आप आओ इस पेज को छोड़ दो ये पेज आप लिख चुके हैं इस पेज पे अब आपको कुछ नहीं लिखना आज की टॉपिक में हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कैश बुक के बारे में लिखिए मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे हेडिंग डालिए आज का नए पेज का जो आपका हेडिंग है मेरे बच्चे वो है कैश बुक आपने डाला हेडिंग कैश बुक सर ये कैश बुक क्या होता है इतना तो समझ ही गए होंगे कि सब्सिडरी बुक का एक पार्ट होता है सब्सिडरी बुक का एक पार्ट होता है अब वो कैश बुक क्या होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं लिखी मेरे साथ यहां पे point number one point number one आपका कहता है कि cash book cash book cash book is a is a special special cash book is a special purpose special purpose subsidiary book subsidiary book ये एक कहता है कि स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक है आपका है बुक आपका क्योंकि बुक के अंदर कहीं पार्ट था आपका which which records which records which records cash receipts, cash receipts, cash receipts, and and cash payment, cash receipts and cash payment. Sir समझ में नहीं आया कुछ भी नहीं समझना आपने लिखो तो पहले यहाँ पे cash receipt and cash payment फिर लिखेंगे आप नंबर टू यहाँ पे types of types of cash book आपके जो कैश बुक होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक मेरे बच्चे कैश बुक जो आपका बनता है रियल लाइफ में वो तीन तरीके का होता है नंबर ए लिखेंगे आप यहां पे single column single column single column cash book ये सिंगल कॉलम कैश बुक को हम यहां पे आपका सिंपल कैश बुक के नाम से भी जानते हैं simple cash book simple cash book आपका ठीक है ना आप लिखे यहाँ पे फिर लिखेंगे आप इसके आगे डैश देके आगे डैश देके इसके बारे में it records it records cash receipts cash receipts cash receipts and cash payment cash payment during the given period during the given period एक समय जिस समय का हम कैश बुक बना रहे हैं उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी कैश आते हैं जो भी कैश जाते हैं मेरे बच्चे उनकी यहां पर रिकॉर्डिंग होती है ठीक है ना बी में लिखेंगे आप यहां पे double column double column double column cash book double column cash book लिखेंगे यहां पे it records it records cash receipts cash receipts and cash payment cash payment cash payment along with along with along with discount allowed discount allowed discount allowed and and discount receipt discount receipt sir समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बताना चाहते हो मैंने अभी समझाया ही कहा मैंने कहा ना शंकर भगवान से झगड़ा करके आया हूं आज हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आप चिंता नहीं करना जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि बाकी जो पहले हम पढ़ चुके हैं उससे ज़्यादा सिंपल तो ये टॉपिक आपका है खामखा सर ने डरा दिया कि शंकर भगवान ऐसे किए वैसे किए अब आइए थर्ड यहाँ पे सिंगल कॉलम हो गया डबल फिर लिखेंगे triple column triple column cash book triple column cash book लिखिए यहां पे it records it records transactions transactions related to related to cash comma bank bank and discount and discount discount allowed discount allowed oblique discount received discount received ठीक है ना तो आप इसकी पहले कॉपी कर लो और जरा ध्यान से देखना हम लोगों ने जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया है एक्चुअली आप कर लो अंडरलाइन सिर्फ कैश से जुड़ी हुई बातें रिकॉर्ड की हैं कैश आपने मेरा कैश देखा था ना मैंने कहीं रखा हुआ है मैं निकाल दू उसको हाँ ये रहा मेरा कैश ये देखो ये सारे कैश मेरे पास पड़े हुए तो मेरे बच्चे कैश जो हमारे पास है ना जब मेरे पॉकेट में से कैश जाएगा या बाहर से पॉकेट में कैश आएगा मेरा पॉकेट मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो वो जब कैश की सिर्फ बातें रिकॉर्ड होंगी तो हमारा simple column single column cash book कहा जाएगा अब देखो डबल कॉलम के अंदर में हम लोगों ने क्या किया एक तो कैश की बातें रिकॉर्ड की हैं और एक आपका डिस्काउंट अलाउड रिसीव क्या होता है हम बाद में देख लेंगे अब देखो कैश का और डिस्काउंट दो कॉलम एक कॉलम बनेगा कैश का कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है और एक डिस्काउंट कॉलम बनेगा हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया या हमने डिस्काउंट कितना रिसीव किया उस कॉलम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर बच्चे ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होता है इसमें तीन बातें रिकॉर्ड होंगी एक तो कैश को लेकर एक बैंक को लेकर और एक आपका डिस्काउंट को लेकर मतलब ट्रिपल कॉलम में कैश के साथ साथ जो हमारा बैंक है ना वो बैंक जहां पे हम पैसा रखते हैं हमारे मम्मी पापा रखते हैं उस बैंक में कितने पैसे आए हैं उस बैंक से कितने पैसे निकले उनकी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी तो मेरे बच्चे एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं single column double column and triple column cash book को बनाने की बात कर रहे हैं आप इसकी कॉपी कर लो आप इसकी कॉपी कर लो सर हो गया सर हो गया बोलो ना सर क्या करना है कुछ नहीं मेरे बच्चे आज ना मैं पहले आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ शुरुआत करूंगा फिर डबल कॉलम भी देखेंगे फिर ट्रिपल भी देखेंगे लेकिन उसके पहले उसके पहले आज हम कुछ नई एंट्रीज सीखेंगे जिन एंट्रीज में कैश बैंक और डिस्काउंट को यूज किया जाएगा क्योंकि एक्चुअली अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं बिना आपको परेशान किए बगैर तो ये कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे जो हमने पिछले के पिछले कई क्लासेज में कैश अकाउंट जो मैंने बनाया था ना आपके लिए कैश अकाउंट याद कीजिए जो हमने कैश अकाउंट बनाया था वही यहाँ पे कैश बुक आपका है जो हमने पहले कैश अकाउंट बनाया था वही यहाँ पे क्या है जी कैश बुक है और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे वही तरीका होगा बनाने का कि आपका कैश हमारा एसेट्स होता है बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट मैं दिखाता हूं अभी आपको लेकिन मैं उसके पहले कुछ एंट्रीज बताऊंगा आप इसकी पहले कॉपी कर लो सर हो गया सर कुछ कुछ बातें समझ में आई बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई सर समझाओ ना ना बच्चे आप लिखो पहले आपने समय मुझे दिया है मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा पहले आप इसकी कॉपी कर लो सर हो गया आगे बढ़ो फिर आप लीजिए मैं इसको मिटाऊ पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया ये सेकेंड पॉइंट भी खत्म हो गया और इन कैश बुक को ठीक से समझने के लिए मेरे बच्चे कैश बुक को ठीक से समझने के लिए मैं काम करता हूँ मैं काम करता हूं यहाँ पे आपके पास आप लिखेंगे दो पॉइंट हुआ ना थर्ड पॉइंट आपका लिखेंगे journal entries journal entries journal entries हम चेक कर रहे हैं related to related to cash book cash book जो हमारा है कैश बुक जो हमारा है उससे जुड़ी हुई जो एंट्रीज है ना वो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझाना चाहता हूं जरा चेक करो आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी अगर आ जाए तो उसमें तीन नाम मेनली यूज किए गए कैश बैंक और डिस्काउंट है ना बच्चे तो उन तीन नाम से जुड़े हुए थोड़ी एंट्रीज की और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम उनके कैश बुक को देख लेंगे कैसा होगा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेट वाइज बात कर लेते हैं मान लो फिफ्टींथ जनवरी 2018 को लिखेंगे यहां पे आपका goods sold goods sold goods sold to Ram हमने राम को गुड्स बेचा है फॉर फॉर रुपीज आपका टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का हमने गुड्स बेचा और फिर कहता है आपका यहाँ पे फिर कहता है कि ट्वेंटी जनवरी 2018 को 2018 को कहता है यहाँ पे cash received cash received cash received from from Ram from Ram है ना कितना जी पूरा टेन थाउजेंड मतलब कुछ ना बताया तो जितना बकाया था पूरा रिसीव किया बोलता कि इसकी एंट्रीज क्या करोगे आओ ना मैं एंट्रीज दिखाऊं मुझे बताओ फिफ्टींथ जनवरी की एंट्री क्या बनेगी सर हमने गुड सेल किया राम को राम हमारा डेटर बन गया तो सर राम जिससे पैसा लेना है हमारा एसेट से उसका बढ़ना डेबिट किया जाएगा टेन थाउजेंड से और सर हमने सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट ये हमारा इनकम यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा ये एंट्री हमारी होगी this is entry made on 15 January आपका मेरे बच्चे ट्वेंटी जनवरी को कहता है 2018 में कि आपने राम से कैश रिसीव कर लिया सुनो ना सुनो ना अगर राम से कैश रिसीव कर लिया तो राम जो डेबिट में था मेरे बच्चा अब ये कम हो जाएगा और एसेट्स का कम होना क्या करते हैं क्रेडिट आप जानते हो ना 11 क्लासेज 11 क्लासेज मैंने इसके लिए लिया है बात को समझाने के लिए जनरल एंट्री का ये सारी बातें समझाया है तो राम आपका 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा और हमारे पास कैश यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट आपका डेबिटेड बताओ कितना टेन थाउजेंड सर ये क्या कर रहे हो आप लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आप फिर क्यों चल एंट्री सिखा रहे हो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं पूरे अकाउंटेंसी में यही भरा हुआ है मैं क्या करूं आप लिखो मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे टफ लेवल में लेकर चलूंगा बट टफ कुछ इसमें होगा नहीं ये हमारा एग्जाम्पल नंबर वन आपका हो गया कोई डाउट नहीं सर अब जरा आ जाओ एग्जाम्पल नंबर टू मैं कुछ कलाकारी आज आपको दिखाना चाहता हूँ इनसे जुड़ा हुआ कहता है कि एटीनथ सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर एटीन सितंबर 2018 को कहता है 2018 को कहता है कि गुड सोल्ड लिखिए मेरे साथ गुड सोल्ड टू आपका श्याम लो हमने श्याम को गुड्स बेचा है और वो कहता है कि मान लो फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टी थाउजेंड का पर बच्चे कहता है कि आपका यहाँ पे ट्वेंटी सितंबर को ट्वेंटी सितंबर 2018 को ये कहता है कि रुपीज फोर्टी एट थाउजेंड ध्यान से माफ कीजिए अब रुपीज ऐसा नहीं लिखते कैसे गलती कर रहा हूं rupees forty eight thousand received received from from Shyam from Shyam in full settlement in full settlement in full settlement of his claim of his claim मेरे बच्चे जितना उसका क्लेम है यानी कि फिफ्टी थाउजेंड उसके बदले में श्याम ने फोर्टी एट थाउजेंड पे किया और कहा कि टू थाउजेंड छोड़ दो तो हमने उसको माफ कर दिया होगा ऐसा तो आज रहा सोल्यूशन में मैं पहले एटीन सितंबर की एंट्री करूं बताओ एटीन सितंबर को जब श्याम को गुड्स बेचा गया तो एंट्री क्या किया होगा आपने सर श्याम हमारा डेटर बन गया जिससे हमें पैसा लेना है और एसेट्स बढ़ना डेबिट होता है तो fifty thousand debit and to sales account हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि गुड्स हमने बेचा है ये आपका हो गया श्याम टू सेल्स अकाउंट कोई डाउट नहीं सर मेरे बच्चे ट्वेंटी को कहता है ट्वेंटी सितंबर को ध्यान सुनना हमने फोर्टी एट थाउजेंड रिसीव किया श्याम से लेकिन फुल सेटलमेंट पे फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना कर्ज आपका दिख रहा था जितना पैसा हमें श्याम से लेना था उन सब के बदले में फोर्टी एट थाउजेंड आया है तो बताओ जरा हमारे पास कैश कितना आ गया बताओ हमारे पास कैश कितना आ गया सर कैश आ गया फोर्टी एट थाउजेंड मुझे बताओ टू थाउजेंड जो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया फर्म ने जो टू थाउजेंड शाम का छोड़ दिया बताओ फर्म का वो एक्सपेंस है कि इनकम है बोलो बोलो फर्म ने फिफ्टी थाउजेंड के बदले में अगर फोर्टी एट थाउजेंड लिया टू थाउजेंड का डिस्काउंट दे दिया तो फर्म का एक्सपेंस है कि इनकम है सर फर्म का वो एक्सपेंस है एक्सपेंस है और आप जानते हैं कि एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया वो हमारा एक्सपेंस होता है वो टू थाउजेंड से हमने बढ़ा दिया और हाँ श्याम के नाम को हम पूरे फिफ्टी थाउजेंड से हटा देंगे श्याम अकाउंट जो है मेरे बच्चे श्याम अकाउंट वो फिफ्टी थाउजेंड से आप क्या करेंगे खत्म कर देंगे यही एंट्री बनता है ना सर हाँ सर हाँ यही बनता है सर आप तो बुक को पढ़ाने निकले थे आप अकाउंट क्यों बोल रहे हो मैंने कहा ना आप चिंता मत करो बुक कुछ भी नहीं है अगर आज के बाद बाहर वाले कोई आपसे पूछ दे कि कैश बुक क्या है तो बोल देना कैश अकाउंट है और कुछ भी नहीं ये कैश बुक कैश अकाउंट है आप और कुछ भी नहीं बचे अननेसेसरी आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं बस दो तीन एंट्री को समझाने के लिए और दूसरा कोई मोटिव नहीं है आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो कर लिया सर आगे बताओ आगे बताओ मैं अब यहां से हटाता हूं और थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास आता हूं बस आप लिखते चलो आज गंगा नदी है ये बहने दो बच्चे जितना बहती हैं जितना बहेंगी उतना ये शुद्ध होते जाएंगे स्वच्छ होते जाएंगे उतना आपको यहाँ पे आनंद आएगा एग्जाम्पल नंबर थ्री लिखना ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर 2018 यहां पे कहता है ट्वेंटी अक्टूबर को कि goods sold goods sold to क्या लिख दू मैं माया चलो इस बार हम माया को गुड्स बेचते हैं फॉर फॉर रुपीज आपका थर्टी थाउजेंड तीस हजार रुपए का अमाउंट थर्टी थाउजेंड कहता है कि ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को 2018 में यहां पे कहता है कि आपका forty percent payment forty percent payment received received in cash in cash and and and कहता है कि आपका remaining and remaining remaining payment payment by cheque remaining मतलब कितना हो गया सिक्सटी परसेंट तो थर्टी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट आपको कैश मिला है और बाकी का जो अमाउंट है मेरे बच्चे वो पेमेंट आपको चेक के थ्रू मिला है ऐसा क्वेश्चन कहता है तो जरा देखो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी आप आइए जरा सॉल्यूशन के अंदर में पहले ट्वेंटी अक्टूबर की मैं एंट्री को आपको दिखाऊं आपने फिर से गुड्स बेचा है माया को तो आपने माया अकाउंट को आपने डेबिट करना है कितने से जी थर्टी थाउजेंड लीजिए हमने डेबिट कर दिया और मेरे बच्चे आपने सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट ये हमने थर्टी थाउजेंड से गुड्स को बेचने की एंट्री कर दी माया को हमने गुड्स बेच दिया थर्टी थाउजेंड का हम उसकी एंट्री यहाँ पे पास कर चुके हैं मेरे बच्चे कहता कि ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को कहता है कि फोर्टी परसेंट पेमेंट आपने कैश में और बाकी पेमेंट आपने चेक में लिया है तो देखो एक तो माया से सारा पेमेंट मिल गया तो माया जो अभी तक डेबिट में थी अब इसके नाम को हटाना पड़ेगा इसके नाम को डिक्रीज करना पड़ेगा तो माया अकाउंट पूरे थर्टी थाउजेंड से आप हटा दो मुझे बताओ थर्टी थाउजेंड में से कैश कितना मिला फोर्टी परसेंट कैश आपका एसेट से बढ़ना डेबिट होता है तो cash account debited thirty thousand का फोर्टी परसेंट यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड का अमाउंट ट्वेल्व थाउजेंड और मेरे बच्चे बाकी पेमेंट कहता है कि चेक से जरा बताओ एक मिनट यही होगा ना हाँ जी जरा बताओ कहता है कि बाकी पेमेंट आपका चेक से तो बाकी बना कितना यहाँ पे आपका एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड का अमाउंट आपका चेक से जरा बताओ चेक से जो पैसा रिसीव किया वो पैसा कहां गया होगा सर वो पैसा गया होगा बैंक में जो चेक से पैसा रिसीव किया वो कहां चला गया बैंक में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे बैंक बढ़ गया बैंक बढ़ गया लेकिन मेरे बच्चे बैंक को बढ़ाने के पहले एक एजम्पन है हमने पहले भी आपको जितना एंट्री सिखाया था जनरल एंट्री में जैसे ही हमने कहा कि चेक रिसीव किया तो हमने बैंक को बढ़ा दिया था लेकिन मेरे बच्चे आज हमें उसके अब और इंडेक्स एंट्रीज में जाना है पता है जब हमने कहा ना कि चेक से पैसा रिसीव किया और अगर आगे क्वेश्चन आपको ना बताए क्वेश्चन ना बताए तो लिखो ब्रैकेट में it is assumed it is assumed ये हम एज्यूम करते हैं it is assumed that that cheque जो आपका है cheque deposited cheque deposited into bank into bank into bank on same date sir ये क्या लिखा दिया कुछ नहीं मेरे बच्चे मैं आज आपको और क्लियरिफाई करना चाहता हूँ जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो कुछ एंट्रीज आपको दिखेंगी ऐसी ये मार्कर को मैं किनारे कर देता हूँ है ना जो चीज़ें फीकी होती है ना कमज़ोर होती हैं उसको कोई चाहता ही नहीं है चाहे वो मार्कर हो चाहे वो इंसान हो जो ब्राइट होता है जो चमकता है जो दुनिया को आगे बढ़ाता है जो लीडर होता है उसको सभी लोग चाहते हैं तो खैर ऐसा ही सब कुछ खैर चलो मैं कहा जा रहा हूं मैंने कहा कि जो पेमेंट आपने चेक से रिसीव किया ना बच्चे जब तक तो क्वेश्चन आपको साफ साफ शब्दों में ना बताए हम ये मानते हैं कि चेक से पेमेंट रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया यानी कि अल्टीमेटली हमारा बैंक बढ़ गया तभी तो हमने थर्टी थाउजेंड से माया को हटाया ट्वेल्व थाउजेंड अपने कैश को बढ़ाया और बैंक में हमने एटीन थाउजेंड बढ़ाया सर सर मान लो सेम डेट पे अगर चेक जमा ना हो फिर क्या करेंगे ठीक सवाल किया वही मेरा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है आप इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ आपने लिख लिया होगा मैं फोर्थ एग्जाम्पल को इस साइड दिखा रहा हूँ लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फोर कहता है कि आपका twenty six November six November eighteen को या लिख दो नवंबर कौन लिखेगा ईयर फेयर कहता है कि good sold good sold good sold to कहता है कि आ, क्या लिखू मैं नाम नाम ही मुझे समझ में आता चलो करण लिख देता हूं मैं गुड सोल टू करण कहता है कि फॉर रुपीज आपका फोर्टी थाउजेंड हमने फोर्टी थाउजेंड का गुड्स करण को बेचा है ट्वेंटी सिक्स को फिर कहता है कि ट्वेंटी एट नवम्बर को ट्वेंटी एट नवम्बर को मेरे बच्चे कहता है कि cheque received cheque received cheque received for rupees forty thousand forty thousand from Karan लीजिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि आपका एट नवम्बर को हमने करण से थाउजेंड का चेक रिसीव किया है लेकिन मेरे बच्चे अब मैं एक डेट देता हूं कहता है कि ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर ये डेट कोई भी हो सकता है ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर को कहता है कि जो चेक रिसीव किया था cheque received cheque received from Karan from Karan जो करण से हमने चेक रिसीव किया था कहता है कि डिपोजिटेड ये हमने क्या किया डिपोजिटेड इन टू बैंक मेरे बच्चे आज हमने क्या किया चेक को बैंक में जमा किया ये कब जमा किया हमने उनतीस तारीख को ध्यान देना इस क्वेश्चन में कुछ ना बताए तो हमने क्या माना जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन बैंक में जमा कर दिया यानी कि हमने बैंक उसी दिन बढ़ा दिया मेरे बच्चे इस बार क्या कर रहा है कि चेक जो आपने रिसीव किया ये 28 को है लेकिन चेक जो आपने बैंक में जमा किया वो 29 को इसकी एंट्री क्या बनेगी बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं लेकिन जो रियल अकाउंटिंग है हमें कुछ इस तरीके की एंट्री सजेस्ट करता है आप ये काम करना सॉल्यूशन में पहले 26 नवंबर की एंट्री आप लेकर आइए 26 को आपने गुड्स बेचा है तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगा करण जो हमारा डेटर है जिससे हमें पैसा लेना है वो डेबिट होगा बच्चे क्योंकि एसेट्स का बढ़ना आपका डेबिट होता है and to sales account sales हमारा रेवेन्यू है इनकम है इनकम बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा तो करंट टू सेल्स अकाउंट ठीक है ना फिर उसके बाद आइए ट्वेंटी एट नवंबर को ट्वेंटी एट नवंबर को फिर बच्चे चेक रिसीव किया जरा बताओ कि क्या जिस दिन चेक रिसीव किया उसी दिन बैंक में जमा किया क्या नहीं सर अगले दिन जमा किया मेरे बच्चे ध्यान सुनना 28 को एंट्री क्या करूंगा क्योंकि करण ने हमें पेमेंट कर दिया है तो करण जो डेबिट में था पहले उसको तो हटाओ यानी कि करण को आपने अब अपने बुक से हटाना पड़ेगा लीजिए फोर्टी थाउजेंड से हमने क्या किया आपको क्रेडिट कर दिया है ना एसेट्स डेटर का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता है तो हमने क्या किया कम कर दिया और मेरे बच्चे आज ट्वेंटी को हम अपना बैंक नहीं बढ़ाएंगे सर बैंक क्यों नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आज हमने चेक बैंक में जमा किया ही नहीं है पता आज मैं क्या करूंगा उसको अकाउंट्स में cheque in transit cheque in sorry आपका चेक इन हैंड आप उसे क्या करेंगे चेक इन हैंड के नाम से आप एंट्री दिखाएंगे चेक इन हैंड आपका मतलब जो हमें करंट से मिला है वो अभी चेक है और वो चेक अभी हमारे पास इन हैंड पड़ा हुआ है मतलब बिजनेस में पड़ा हुआ है हमने उसको जमा नहीं किया अगर दुनिया वाले पूछ दें कि चेक इन हैंड को क्या नाम दोगे तो आप कह देना ये भी हमारा एसेट है ये भी एसेट है अरे चेक जो हमारे पास आ गया है आज ना कल तो बैंक में पैसा जाएगा और हमारा बैंक बढ़ेगा तो हम उसको एसेट्स ही कहते हैं वो भी हमारा एसेट्स जो चेक पड़ा हुआ हमारे पास ठीक है ना अब हुआ क्या कि ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर को जो चेक यानी कि जो एसेट्स आपके पास था उसको आपने बैंक में जमा कर दिया मेरे बच्चे बैंक में जमा करते ही आप क्या करेंगे अब बैंक अकाउंट को आप यहां पे बढ़ा देंगे बैंक बताओ बैंक में कितने रुपए आ गए फोर्टी थाउजेंड और ये जो चेक इन हैंड था ना आप उसको क्या करो हटा दो यानी कि आप यहाँ पे cheque in hand cheque in hand जो एसेट्स आपने यहाँ पे बढ़ाया था आप उस एसेट्स को यहाँ पे क्या करोगे कम कर दोगे हो गई बात आपका बैंक बढ़ गया एंड चेक इन ट्रांजिट आपका खत्म हो गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ चेक इन हैंड डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया तो हमने क्या किया बैंक को बढ़ा दिया लेकिन ध्यान देना होता है कि आखिर आखिर ये चेक क्या उसी दिन पे जमा हुआ अगर जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन ही हमने जमा कर दिया तो चेक इन हैंड की कोई बात उठेगी नहीं हम सीधे बैंक को बढ़ा देंगे लेकिन अगर जिस दिन चेक आपने जमा किया और जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उसमें अगर टाइमिंग डिफरेंस बताएगा चाहे वो एक दिन का हो चाहे दस चाहे बीस दिन का तो मेरे बच्चे आपको चेक जब रिसीव किया उस दिन चेक इन हैंड की एंट्री करना पड़ेगा और जिस दिन चेक आपने जमा किया उस दिन चेक को हटा के आपको बैंक यानी कि एसेट्स को बढ़ाना होगा आई बात समझ में बात समझ में आई सर हाँ सर और भी कुछ प्रैक्टिस कराओगे हाँ बच्चे आज तो दिन ही कैश बुक का है मतलब कैश से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जो माइनर बातें होती है ना जो हमें समझनी होती है हम वही बात समझने वाले हैं तो आज जरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फाइव लिखी मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फाइव कहता है यहाँ पे आपका सेवनटीन सेप्टेम्बर लो सेवनटीन सेप्टेम्बर को कहता है यहाँ पे आपका गुड सोल्ड मैं कितने सारे नाम लेकर आऊ कौन कौन से नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुड सोल्ड टू इस पर क्या नाम लिखू चलो मैं कविता को गुड्स बेचता हूँ कविता फोर रुपीज कहता है कि वन लैख एक लाख रुपए का हमने क्या किया जी आपका गुड सेल किया कविता को ठीक है ना फिर कहता है यहाँ पे ट्वेंटी सितंबर को ट्वेंटी सितंबर को cheque receipt cheque receipt cheque हमने रिसीव किया है for four rupees ninety five thousand ninety five thousand in full settlement in full settlement in full settlement of the claim मेरे बच्चे जितना आपका क्लेम था यानी कि एक लाख रुपए उसके बदले में आपने क्या किया नाइन्टी फाइव थाउजेंड चेक से पेमेंट रिसीव किया अब मुद्दा यह उठता है कि क्या चेक हमने उसी दिन जमा कर दिया या फिर आगे अगर वो आगे बताएगा कि चेक जमा हुआ तब तो आगे मान लेना अगर ना बताया तो मान लेना कि आज ही चेक जमा हो गया आज ही लेकिन मैं आपको डेट दूंगा मान लो कहता है कि ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर को ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर को मेरे बच्चे चेक आपने बैंक में जमा किया जब चेक में ये कहता है कि cheque deposited in bank cheque deposited into bank यानी कि इस दिन आपने क्या किया बैंक में चेक को जमा किया बोलता है कि बताओ इन तीन दिनों में एंट्रीज क्या क्या बनेगी आओ ना सोल्यूशन में पहले सेवनटीन सितंबर की बात कर ले वो उस कविता को हमने सेल किया तो कविता से हमें पैसा लेना है कविता हमारी डेटर है डेटर का बढ़ना डेबिट किया जाएगा मेरे बच्चे तो वन लैख से हमने बढ़ाया और हाँ हमने गुड्स बेचा है तो to sales account one lakh rupees का अमाउंट आपका एक लाख रुपए के तो कविता टू सेल्स आपका one lakh one lakh entry complete अब देखो ना ट्वेंटी सितंबर को यहाँ पे क्या एंट्री बनेगा ट्वेंटी को सुनो जरा हमने 95,000 का चेक रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट क्या चेक आज जमा किया नहीं सर बाद में तो आज हम क्या करेंगे हमें चेक इन हैंड ये हमारा एसेट है मैंने बताया था जो चेक हमारे हैंड यानी कि बिजनेस में पड़ा हुआ है हम उसे बढ़ाएंगे 95,000 से 95,000 से मेरे बच्चे अब इसके बाद क्या होगा पांच हजार रूपए जो हमने कविता को डिस्काउंट दे दिया वो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आप यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट फाइव थाउजेंड से अगर आप सिर्फ डिस्काउंट लिख के छोड़ दोगे तो भी मीनिंग वही निकल के आता है क्योंकि डिस्काउंट डेबिट में आने का मतलब हमारा एक्सपेंस होता है ना एक्सपेंसेज का बढ़ना डेबिट आपका खैर क्योंकि अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड यहाँ नाम लिखेंगे ठीक है ना और हाँ टू टू लिखो जरा यहाँ पे हमने चेक इन हैंड को बढ़ा दिया डिस्काउंट अलाउड को बढ़ा दिया और हमने अब क्या करना है कविता के नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने बुक से हटा देना है तो कविता को हमने क्या किया जी वन लैख से आपका हटा दिया लीजिए तो cheque in hand debit discount ये और हाँ जब हमने ट्वेंटी फिफ्थ को जब ट्वेंटी फिफ्थ को मेरे बच्चे चेक हमने बैंक में जमा किया तो देखो ना अब चेक इन हैंड को हटा के बोलो बोलो क्या बढ़ा दूंगा सर बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे 95,000 से बढ़ाएं और आप अपना चेक इन हैंड जो एसेट्स आपके पास पड़ा हुआ था इस नाम का हमने उस नाम को क्या क्या हटा दिया ठीक है ना एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अब कोई भी एंट्री आएगा आपको एक फर्क समझना होगा चेक इन हैंड का कि आखिर क्या निकल के आता है बाकी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ मैं एक और टिपिकल सा पॉइंट इसमें बनाकर फिर मैं चेक अभी तो रिसीव करने की बात है अब पे करने की बात करेंगे एक और क्वेश्चन के बाद आप यहाँ तो कॉपी कर लो यहाँ तो कॉपी कर लो मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ने में ना मुझे इस चैप्टर की क्या मैं तो पूरे अकाउंटेंसी की बात करता हूँ मुझे बहुत मजा आता है और एक बात मैं आपको बता दूं आप सुन लो कान खोल के मेरी बात चाहो तो कहीं पे नोट के रूप में लिख दो कि अगर आपने ये एलेवेंथ क्लास का अकाउंट्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी डिग्री से लेने से रोक नहीं सकती बदकिस्मती है मेरे बच्चे की हम लोग क्या करते हैं ना अकाउंट्स रटना शुरू कर देते हैं और यही आपका रटना आगे हमारे कॉन्सेप्ट को खराब कर देता है इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप कोई चीज रटो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करो ना थोड़ा मजेदार बनाओ ना इसको अपने लिए फिर देखो कितना मजा आता है आज के बाद अगर मान लो आपके पापा मम्मी से कभी बात करना हुआ तो आप उनसे सिंपल लैंग्वेज बात मत करना बट सिर्फ अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात समझ आ रही है उन्होंने आपको पांच रुपए दे दिया और आपने चॉकलेट खा लिया तो कहना chocolate account debited to cash account पापा बोलेंगे ना क्योंकि चॉकलेट आ गया कैश चला गया खरीद लिया चॉकलेट आपने जब पापा ने पैसे दिए पांच रुपए के लोग खा लेना तो पांच रुपए बोले कैश टू पापा बोलना पापा कैश टू सॉरी पापा समझो मेरी बात मतलब हर एक चीज अब आपकी एंट्री में चलेगा एंट्री में घर में मान लो पापा ने सुबोज की फ्रिज लेकर आया नया नया बोला पापा फ्रिज टू कैश अकाउंट अरे फ्रिज आया है घर में और कैश चला गया तो फ्रिज टू कैश अगर पापा ने चेक से पेमेंट कर दिया तो बोल देना फ्रिज टू बैंक पापा क्योंकि फ्रिज आप लेकर आए हो पापा आपने बैंक से पेमेंट कर दिया बैंक से पैसा निकल जाएगा अगर आपके पापा रेंट पे करते हैं बोलना कि पापा रेंट टू कैश अकाउंट क्योंकि रेंट एक्सपेंस बढ़ गया कैश चला गया पापा अगर पापा ने मान लो कोई स्क्रैप बेच दिया तो बोलना कि कैश टू स्क्रैप पापा क्योंकि कैश आया और स्क्रैप यानी कि आपका इनकम हो गया मेरी बात समझ में आ रहा है अगर पापा ने आपको दो थप्पड़ मारे तो फिर इसकी एंट्री मत करना बेटा क्यों नहीं करना क्योंकि थप्पड़ मारने की एंट्री अकाउंट्स नहीं करता ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है बात समझ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है सर तो वही बातें मैं सिखा रहा हूँ आज के बाद पापा मम्मी से वो बोलते हैं गुड नाइट बोलना कि ना पापा ना अब सोचना गुड नाइट को क्या बोलो अकाउंटिंग में तो फिर दिमाग बोलेगा कि यार ये तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं और कुछ भी नहीं आपका यहाँ पे ठीक है ना अच्छा ठीक है पापा ने आपको बहुत पीटा बहुत पीटा मेरे बच्चे और इतना पीटा कि जो आपके घर में जो आपका बैट पड़ा हुआ था जो बॉल जो पड़ा हुआ था वो बैट मार मार के तोड़ दिया आपका तोड़ दिया बैट को तो उनको एंट्री बता देना कि पापा आपने बैट मेरा तोड़ दिया बैट मेरा एफिट्स था चला गया टू बैट अकाउंट और वो लॉस्ट हो गया तो लिख देंगे लॉस आपका लॉस ऑफ बैट मतलब एक्सपेंस दिखा देना लॉस दिखा देना तो loss of bat account debited to bat account पापा कह के आप जाके सो जाना यही सब एंट्री करना है मेरे बच्चे जब तक आपके खून के अंदर आपके खून के अंदर आपके रग के अंदर आपके नसों के अंदर में अकाउंट्स नहीं घुस जाएगा तब तक अकाउंट्स में मजा नहीं आने वाला है आपको अगर मजा सचमुच में लेना है और आपको लगता है कि अकाउंट समझ में आना शुरू हुआ तो आप किसी अपने हाथ के नस को काट लेना बेटा और उसको देखना कि क्या उसमें अकाउंटेंसी कहीं पे दिख रहा है अगर हाँ तो फिर ठीक है अदरवाइज गिरने देना वो खून जब तक गिरना चाहे जब तक वो गिर ना जाए जब तक अकाउंटेंसी दिख ना जाए आप इस नस को बंद मत करना बेटा यही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना सर हाँ सर हम ये करेंगे फिर बहुत मजा आएगा बहुत गुदगुदी होती है जब नशे कटती है ना बच्चे यहाँ पे जब नशे कटती हैं कोई यहाँ पे कुछ काट देता है तो बॉडी में जबरदस्त गुदगुदी होती है मजा आता है उसके अंदर में आपको फील करना मुझे तो बहुत मजा आता है पता नहीं आपको क्या होगा आओ जरा एग्जाम्पल नंबर सिक्स पे लेकर आता हूँ क्या ज्यादा फालतू में आपसे बातें करूं लिखो इस बार बात बीस मार्च की है मेरे बच्चे ट्वेंटी मार्च को कहता है कि गुड सोल्ड गुड सोल्ड हमने गुड्स बेचा है टू राशिका राशिका को हमने गुड्स बेचा है कहता है कि फोर रुपीज मान लो फाइव लैक्स लो पांच लाख का गुड्स हमने राशिका को बेच दिया ये बीस मार्च की बात है और कहता है कि ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को कहता है कि आपका रुपीज थ्री लैक्स तीन लाख रुपए कहता है received received in cash in cash आपने तीन लाख रुपए कैश रिसीव किया कहता है कि rupees two lakh eighty thousand by cheque आपने चेक से इतना पेमेंट रिसीव किया चेक से पेमेंट इतना रिसीव किया इन इन कह दिया full settlement in full settlement of the claim in full settlement of the claim मेरे बच्चे पूरा क्लेम राशिका से सेटल्ड हो गया यानी कि ओहो ये तो ज्यादा पेमेंट हो गया माफ कीजिए ये 180 होगा 180 नहीं तो फिर तो पांच लाख से भी ज्यादा हो जाएगा अरे राशिका जिससे हमें पांच लाख रुपए लेने थे उसने तीन लाख रुपए का कैश पेमेंट किया वन का चेक पेमेंट किया और बाकी कहता है कि डिस्काउंट आपको दे दिया गया क्योंकि इन फुल सेटलमेंट की बात करता है मेरे बच्चे आपको यह ध्यान देना होगा कि क्या चेक आज ही जमा हुआ अगर कुछ ना बताया तो चेक आज ही जमा हो गया बैंक आज ही बढ़ा देना लेकिन मैं अगर कहता हूं कि नहीं जी थर्टी मार्च को चेक जमा किया गया है थर्टीथ मार्च को ऐसे में बता दूं आपको नॉलेज के लिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एस वहां पे ज्यादा समझ में आएगा जिस दिन चेक काटा गया ना किसी को दिया गया है अगर मान लो मैंने किसी को चेक आज के डेट पे दिया है या किसी से आज के डेट पे चेक रिसीव किया है तो मेरे पास तीन महीने का मेरे पास समय है अगले थ्री मंथ्स में कभी भी वो चेक बैंक में डाल सकता हूं बैंक वाला कभी नहीं पूछेगा कि भैया चेक तो इस तारीख का है आज क्यों डाल रहे हो ना ना ना तीन साल तीन महीने के अंदर में कभी भी उस चेक को बैंक में डालने का हमारे देश में कानून है हाँ तीन महीने के बाद वो चेक आप नहीं डाल सकते उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो थ्री मंथ्स के अंदर आपको जमा करना होता है खैर मान लो थ्री मंथ्स क्या पांच दिन के अंदर ही कहता है कि इस चेक को कहता है कि चेक आपने डिपॉजिट कर दिया deposited cheque deposited into bank हमने तीन आज का क्या जी चेक को हमने जमा कर दिया बैंक में ये थर्टी को बोलता बताओ एंट्रीज क्या होगा तो आओ ना ट्वेंटी मार्च की पहले हम एंट्री करें बीस मार्च की एंट्री करते देखते क्या निकल के आता है हमने राशिका को गुड्स बेचा है तो आज तो राशिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा राशिका अकाउंट को आप डेबिट करेंगे and to sales account goods बेचा है ना बच्चे तो राशिका से पैसे लेने हैं एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट और सेल्स यानी कि इनकम को बढ़ाना क्रेडिट किया जाएगा अरे हाँ मैं एक चीज बता दूं अभी तक मैंने प्रॉपर आपको फॉर्मेट नहीं दिया है चाहे जर्नल का चाहे वो लेजर का तो कोई बात नहीं हम सब्सिडी बुक जब हमारा एंड हो जाएगा तो मैं आपको सबका प्रॉपर फॉर्मेट दूंगा आप जब तो ग्यारहवीं क्लास में हैं छोटे बच्चे हैं तो आपको फॉर्मेट में काम करना ही ठीक होता है अदरवाइज आपके छोटे छोटे जो सर होते हैं वो मार्क्स आपके काट लेते हैं लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो फॉर्मेट आपका जैसे बता रहा हूं वैसे काम करता है खैर अभी हम क्यों उस झगड़े में पड़े आप जरा आ जाओ ट्वेंटी मार्च की हम बात कर लें तो ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को हमने क्या किया रिसीव किया मेरे बच्चे कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड कितना जी थ्री लैक्स आ गया आप बताओ हमने चेक से पेमेंट कितना रिसीव किया वन एट्टी तो आप उस एसेट्स को किस नाम से पुकारेंगे चेक इन हैंड वो चेक हमारे पास पड़ा हुआ है वन लैख एटी थाउजेंड का और मेरे बच्चे फाइव लैक्स के बदले में फोर एटी का पेमेंट आया तो डिस्काउंट अलाउड यहां पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट करेंगे कितना जी ट्वेंटी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड आपका और फिर आपने क्या किया टू क्या नाम था राशि का तो लीजिए हमने राशिका को यहाँ से हटा दिया फाइव लैक्स का अमाउंट आपका पांच लाख रुपए का अमाउंट ये काम पूरा हो गया ऐसे राशिका मेरी बेटी का नाम है बहुत प्यारी बेटी है मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ वो वो जब किसी मैं अपने बुक में उसका नाम लिखता हूँ ना तो बड़ी खुश हो जाती है कि पापा ने मतलब मुझे फेमस कर दिया वो इतनी खुश होती है कि लगता है कि पता नहीं अब उसके सामने कोई टिकता नहीं है क्योंकि पापा ने उसको स्पेशल बना दिया तो चलो आज मैं राशि का देखो आपको फिर से यहाँ पे यूज किया मैंने बेटा राशि का गुड सोल टू राशि का आपका ये फिर ऐसे ऐसे बातें हमने कर दी आपको ठीक है ना खैर हमने आपको यहाँ समझाया कि cash account debited cheque in hand discount to राशि का अकाउंट बात समझ में आ गई सर हाँ सर हाँ हमें समझ में आ गई मेरे बच्चे कैश बुक में आने वाली परेशानियां जो एंट्रीज आपको परेशान कर सकती है वो मैंने आपको समझा दिया फिर तो अब बस प्रैक्टिस बच गया है हाँ कुछ एंट्रीज और समझना है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आपका चेक रिसीव करने की बात की है हमने अभी तक चेक रिसीव करने की बात है अगर हमने चेक से किसी को पेमेंट किया है अगर हमने चेक से किसी को पेमेंट किया है फिर एंट्रीज क्या बनेगा जरा वो भी एक बार हम देख लेते हैं अरे एक मिनट एक चीज और बताना चाहता था एक चीज और आपको बताना चाहता था या चलो वो तो बाद में अब आओ जरा एग्जाम्पल नंबर शायद सेवेंथ में आ जाए सेवेंथ में आप जरा तो एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ में कहता इस बार गुड्स परचेज गुड्स परचेज हमने गुड्स को परचेज किया है परचेज फ्रोम फ्रोम रौनक लो कहता कि रौनक से हमने गुड्स परचेज किया है कहता कि फॉर रुपीज मान लो टू लैक्स दो लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किया मेरे बच्चे रौनक से सर ये रौनक कौन है मेरे बच्चे हमने उनसे परचेज किया है ना परचेज किया ना और अगर मैं ना बताऊं एंट्री में कि परचेज कैश पे के क्रेडिट पे है तो नाम देने का मतलब हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट मैंने पहले भी बताया आपको कोई नई बात नहीं है कि ऐसे देख रहे हो आप अरे जब कहता हूं कि गुड्स परचेज किया राम से श्याम से रौनक से मोहन से और मैं आगे ना बताऊं कि परचेजिंग किस बेसिस पे हुआ है तो वी ऑलवेज एज्यूम कि we have purchase goods on credit basis यानी कि ये परचेजिंग जो आपका वो क्रेडिट पे आपका हुआ है दो लाख रुपए का अमाउंट आपका ठीक है ना ये हमने गुड्स परचेज किया और हाँ डेट दे दो क्या मान लो ट्वेंटी जुलाई को ये आपका हुआ है ट्वेंटी जुलाई को गुड्स परचेज फ्रॉम रौनक आपका दो लाख रुपए का फिर कहता है यहाँ पे <clears throat> फिर कहता है ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई कहता है कि पेमेंट हमने कर दिया payment payment made made in cash cash में पेमेंट किया रुपीज आपका one lakh ninety thousand one ninety in full settlement in full settlement मैं ना दो एंट्री आपको दिखाना चाहता हूं पहले तो एक तो आप ये लिख दो सेवेंथ इसका सॉल्यूशन में एक एंट्री आपका ट्वेंटी जुलाई को आपका होगा और एक ट्वेंटी फाइव जुलाई को आप दो एंट्री पास करने का जगह छोड़कर आप पहले यहां पे एग्जाम्पल नंबर एट में आ जाओ मैं शब्दों को आपको जो शब्द परेशान करते हैं एग्जाम में मैं उसको दूर करना चाहता हूं मेरे बच्चे फिर लिख रहा है यहां पे कहता है कि goods purchased goods purchased from from Raunak हमने रौनक से गुड्स परचेज किया कहता है कि फोर रुपीज आपका टू लैक्स बिल्कुल सेम चीज यहां पर लिख रहा हूं और ये डेट भी चलो मैं वही कर दू ट्वेंटी जुलाई को जुलाई था ना सर हाँ और फिर कहता कि ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई जरा देखना अब जो सेंटेंस यहां लिखा और यहां पे फर्क क्या है कहता कि पेड या चलो वही जी लिखता हूं payment made made in cash in cash rupees one lakh ninety thousand one ninety और इसके आगे कुछ नहीं मतलब ये दोनों सेंटेंस दो अलग अलग मीनिंग आपको समझाते हैं इन दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल के आता पहले मैं इसकी एंट्री पास कर लू आपने गुड्स को परचेज किया है तो परचेजेज आपका एक्सपेंस होता है आप जानते हैं और एक्सपेंसेज का बनना डेबिट आप जानते हो ये परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि जब गुड्स को परचेज करते हैं जिसमें हम डील करते हैं वो हमारा एक्सपेंस माना जाएगा तो हमने टू लैक्स का परचेज यहाँ पे कर लिया रौनक मेरी लाइबिलिटी है मेरे बच्चे हमें इनको पेमेंट करना है और आप जानते हैं कि लाइबिलिटी का बढ़ना यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा तो रौनक अकाउंट को आप क्रिएट करेंगे कितने से टू लैक्स का this is entry we made on twenty जुलाई बीस जुलाई को हमने एंट्री पास किया है कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर बिल्कुल नहीं तो ये 20 जुलाई की एंट्री होगी ट्वेंटी फिफ्थ को सुनना अरे हमने 190 कैश पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट ये मायने रखता है यानी कि रौनक से रौनक को जो टू लैक्स का पेमेंट करना था हमने उनको 190 का पेमेंट किया और बाकी का हमें डिस्काउंट मिल गया यही मतलब होता ना बच्चे सर हाँ सर हाँ तो पता मैं क्या करूंगा मैं रौनक नाम जो है ना उस नाम को मैं यहाँ से हटा दूंगा ये रौनक नाम जो आपका है टू लैक्स का आप उस टू लैक्स को आप यहाँ पे डेबिट कर दो दो लाख रुपए हटा दो बताओ टू लैक्स में से हमने आपको जो पे किया है हमारे पास से कैश कितना चला गया वन नाइन्टी और टेन थाउजेंड का हमें डिस्काउंट मिल गया मेरे बच्चे क्योंकि फुल सेटलमेंट में आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ अगर रोनो को दो लाख रुपए के बदले में वन नाइन्टी का पेमेंट करता हूं तो बताओ ये टेन थाउजेंड जो है वो मेरा एक्सपेंस है कि इनकम है सर इनकम है डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ मेरे बच्चे वो मेरा इनकम है क्योंकि दो लाख का पेमेंट करना था वन नाइन्टी पे किया दस रुपए दस हजार रुपये उसने मुझे माफ कर दिया इनकम का बनना क्रेडिट होता है अब ये नहीं कहना कि सर आप तो कभी ये समझाए ही नहीं हो अरे ग्यारह क्लासेज हमने गुजार दिए इस बात को समझाने में कि एक एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है वो कैपिटल लाइबिलिटी इनकम का बढ़ना आपका क्रेडिट घटना डेबिट होता है आप ऐसे अब ना कहना ये टेन थाउजेंड मेरे बच्चे मेरा इनकम है और इस इनकम का नाम हम डिस्काउंट देंगे हाँ क्लियरिटी के लिए हम लिख दिया करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और खासकर जब हम कैशबुक बनाएंगे ना कैशबुक तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव ही लिखना क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का एक अलग कॉलम होता है और डिस्काउंट रिसिप्ट का एक अलग कॉलम होता है वो कैसा होता है कैसे लिखते हो बात की बात है बट ऐसा होता है मेरे बच्चे ठीक है ना ये दो एंट्री होगी मैं इसी के कोरस्पोंडिंग अब इस क्वेश्चन का आंसर कराऊं सोल्यूशन ट्वेंटी जुलाई को लिख दिया आपने पहले यहां पे ये कॉपी कर लिया होगा आपने परचेज की एंट्री और फिर आपने आपने रौनक को पेमेंट करने की एंट्री कर दी कैश चला गया आपके पास मेरी बात सुनो यहां पे फिर बच्चे ट्वेंटी जुलाई आपने रौनक से गुड्स परचेज किया है तो एक तो परचेजेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि परचेजेज अकाउंट आपका यहाँ पे एक्सपेंस है और बढ़ना डेबिट कितने से आपका टू लैक्स का अमाउंट दो लाख रुपए मेरे बच्चे परचेज आपका टू लैक्स का हो गया और हमने रौनक से परचेज किया है रौनक हमारी लाइबिलिटी है हमें इनको पेमेंट करना है लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है टू लैक्स का अमाउंट आपका लो हमने ये भी कर दिया पर बच्चे ट्वेंटी फिफ्थ वाली एंट्री को मैं समझाना चाहता हूं सिर्फ इस लाइन को पढ़ के बताओ कि पेमेंट मेड इन कैश जो 190 है क्या कहीं कह रहा है क्या कि फुल सेटलमेंट में है चेक करो क्या यहां जैसे इसमें फुल सेटलमेंट कहा था यहां कहीं कह रहा क्या नहीं नहीं नहीं कह रहा मेरे बच्चे यानी कि अगर वो फुल सेटलमेंट नहीं कहता इसका मतलब है कि आपने जो रौनक को टू लैक्स का पेमेंट करना था आपने सिर्फ वन नाइन्टी का पेमेंट किया है और बाकी पेमेंट की माफी नहीं मिली है वो बाद में आपको पे करना पड़ेगा आज तो आपने सिर्फ 190 का पेमेंट किया है तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा रौनक रौनक अकाउंट जो हमारे पास यहाँ पे टू लैक्स था उस लाइबिलिटी को आज मैं 190 से खत्म कर दूंगा 190 से और पेमेंट कर दिया तो हमारे पास से कैश भी कितना चला गया 190 का अमाउंट हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है क्योंकि वो कहता है कि भैया आपने 190 पे किया एक बात और बता दू या तो वो इतना ही सेंटेंस करके छोड़ दे कि भैया पेमेंट मेड आपने 190 बस या फिर आगे में कह दे in part settlement in part लिख दो आप ही ब्रैकेट में in part settlement part settlement का मतलब होता है कि दो लाख रुपए का जो पेमेंट करना था उसमें से सिर्फ एक नब्बे के बारे में बदले में नाइन्टी के बदले में आपने वन नाइन्टी का पेमेंट किया है this is called part settlement आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ सर हाँ सर हाँ तो पेमेंट मेड इन कैश अगर 190 कहता है इन पार्ट सेटलमेंट तो आप क्या करना कि कैश आप 190 पे करना लाइबिलिटी 190 खत्म करना बाकी लाइबिलिटी अभी रौनक की रहेगी यहाँ कोई डिस्काउंट की बातें नहीं हुई है ठीक है ना सर हाँ सर हाँ अच्छा आप part settlement and full settlement का फर्क आप यानी कि समझाना चाहते थे हाँ बच्चे हाँ बस यही समझाना चाहता था आओ ना थोड़ा सा और मैं आपको अब कंफ्यूज करूं एग्जाम्पल नंबर नाइन के अंदर में आपका नाइन्थ सुनो मेरी बात कहता है कि goods purchased purchased from from कहता है कि गीतिका लीजिए ये गीतिका से हमने गुड्स परचेज किया है कहता है कि four rupees two lakh fifty thousand ढाई लाख का हमने यहां पे गुड्स परचेज किया है हाँ डेट में कैसे बोल सकता हूं ये सिक्सटीन जुलाई का डेट है मेरे बच्चे सिक्सटीन जुलाई लिख लो आप सिक्सटीन जुलाई को हमने गीतिका से गुड्स परचेज किया है और वो गुड्स कहता है कितने का आपका है जी यहाँ पे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का टू फिफ्टी का बात समझ में आ गई सर हाँ सर सुनो ना मेरी बात मेरी बात सुनो अब कहता है कि ट्वेंटी जुलाई को ट्वेंटी जुलाई को कहता है यहाँ पे कि आपका payment payment made made by cheque हमने चेक से पेमेंट कर दिया गीतिका का पेमेंट मेरे cheque cheque of rupees two lakh forty thousand two forty और कहता है इन फुल सेटलमेंट लो मतलब हमने क्या किया जी वो जो ढाई लाख रुपए का पेमेंट हमें जो गीतिका को करना था उस ढाई लाख के बदले में मेरे बच्चे मैंने क्या किया टू फोर्टी पेमेंट कर दिया उनको बाई चेक आपका चेक अब कहता है यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा आगे बढ़ू यहाँ जगह छोड़ के आप लिखो मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर में पहले सिक्सटीन जुलाई को आप यहाँ लिखो आपने गुड्स परचेज किया जी तो एक तो परचेजेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे परचेजेज जो हमारा एक्सपेंस होता है ये टू फिफ्टी से और गीतिका हमारी लाइबिलिटी है हमें जिसको पे करना है तो हम गीतिका अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे गीतिका अकाउंट ढाई लाख रुपए तो मेरे बच्चे ढाई लाख रुपए का परचेज टू गीतिका लाइबिलिटी बढ़ गई अब कहता है कि ट्वेंटी जुलाई को ध्यान से मेरी बात सुनना हमने चेक से पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट तो गीतिका की लाइबिलिटी जो आपकी है ना आप उस लाइबिलिटी को हटा दो गीतिका की ढाई लाख रुपए की लाइबिलिटी को आप हटा दो टू फिफ्टी का अमाउंट पर बच्चे ढाई लाख रुपए के बदले में टू जरा बताओ हमने चेक से पेमेंट किया है तो मैं क्या लिखूं ध्यान से मेरी बात सुनना आपने जब चेक से पेमेंट किया ना तो अब आपको टू बैंक अकाउंट ही लिखना है कितना पेमेंट किया टू फोर्टी टू फोर्टी लेकिन सर अगर मान लो आज गीतका ने चेक जमा नहीं किया होगा तो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए जिस दिन आपने चेक से पेमेंट किया सुनो अकाउंटेंसी किस पे टिका हुआ है जिस दिन आपने चेक से पेमेंट कर दिया हमारे लिए मेरे बैंक से उतना पैसा निकल गया अकाउंट्स इस बात को कहता है कि भैया आपने चेक किसी को दे दिया ना अगर आज आपने चेक किसी को दे दिया तो आज आपके अकाउंट से उतना पैसा निकल गया इस बात को मानते हुए अकाउंटिंग करना है लेकिन सर वो गिद का जिसको हमने चेक दिया है अगर वो आज मान लो चेक जमा ना करे तो फर्क नहीं पड़ता बच्चे नहीं फर्क पड़ता आपको आज ही दिखाना होगा आज ही दिखाना होगा कि मेरे बैंक से टू फोर्टी चला गया सर ऐसा क्यों होता है अभी समझा दूंगा लेकिन आप ध्यान देना ढाई लाख से लाइबिलिटी खत्म किया टू बैंक और क्योंकि फुल सेटलमेंट है आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपने यहां बोला to discount received account to discount receive कितना जी आपका यहां पे टेन थाउजेंड का एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से आप क्या बोलना चाहते हो हम बातें समझ रहे हैं तो मेरे बच्चे मैंने आपको क्या क्या इस तरीके से दिखाया 16 तारीख को परचेज करने की एंट्री और 20 तारीख को सर ऐसा क्यों होता है सर मान लो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ट्वेंटी जुलाई को कि ये जो गीतिका है ना जिसको हमने चेक से पेमेंट किया था वो गीतिका जिसको हमने पेमेंट किया था 20 जुलाई को उसने डिपोजिटेड यहां पे जाके उसने चेक जमा किया deposited cheque into bank cheque into bank मेरे बच्चे आप ध्यान देना पहले तो ये एंट्रीज एंट्रीज हमें किसके बुक में पास करना है क्या गीतका के नहीं सर हम फर्म के बुक में एंट्री देख रहे हैं हम एंट्री फर्म के बुक में देख रहे हैं मेरे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को एग्जामिनर बहुत कोशिश करेगा कि आपको परेशान कर दे लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आपको परेशान नहीं होने दूंगा देखो वो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है फर्म ने 16 को गुड्स परचेज किया एंट्री हो गई 20 तारीख को फर्म ने क्या किया चेक से गीतिका का पेमेंट किया हमने 20 तारीख को ही क्या कहा कि भैया मेरे बैंक से पैसा चला गया तो ट्वेंटी जुलाई को जब गीतिका चेक बैंक में जमा करेगी हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हम तो 20 तारीख को ही मान चुके हैं कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल चुका है चाहे वो निकला हो चाहे ना निकला फिर ऐसा क्यों माना जाता है चलो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं मैं आपको लॉजिक समझाता हूं मेरे बच्चे इसके पीछे क्या रीजन है जरा सुनो इसके पीछे लॉजिक क्या चलता है मैं मेरी बात सुन लो बस मेरी बात सुनो ये जो फर्म है ना फर्म मान लो ये आपके पापा है मैं आपके घर पे बातें कर लू क्योंकि घर की बातें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऐसे ऐसे आपको समझ में नहीं आता जब मैं कहता हूँ कि पापा आपको इतना पीटते हैं यहाँ पीटते हैं वैसे पीटते हैं बेड तोड़ते हैं आपको बातें समझ में आ जाती है इसलिए मैं फिर से आपके घर पर ही आता हूँ पता है आपके पापा के बैंक में आज आज मान लो छह लाख रुपये मान लो पापा से पूछना नहीं पापा पीटेंगे कि क्यों पूछ रहा है मान लो छह लाख रुपये ठीक है ना आज क्या हुआ कि आपके पापा ने एक चेक काटा मुझे देने के लिए फीस पे करोगे ना अरे मुझे भी तो भूख लगती है मैं भी तो खाऊंगा फीस ही तो लूंगा और क्या लूंगा जरा बताओ तो आपने क्या किया आपने पापा से बोला कि पापा एक पांच हजार रुपए का आप चेक काट के आप दे दो मुझे सर को देना है फीस के रूप में तो पता क्या हुआ आज पापा ने इस चेक पे आपका लिखा पांच हजार रुपये और यहाँ पे साइन करके वो चेक दे दिया और ये चेक आपने मुझे दे दिया मतलब अपने सर को मुझे मिल गया आपके पापा को आपके पापा को अब मानना होगा कि बैंक में पांच हजार रुपए कम है यानी कि five lakh ninety five thousand क्योंकि इसमें से पांच हजार रुपए अब आपके पापा का नहीं रहा मेरे बच्चे वो सर के नाम पे चेक जा चुका है सर का उस पर राइट बनता है सर वो पैसा कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि उनका नाम का है याद रखना अगर आज के बाद आपके पापा को अगर किसी को पेमेंट करना है तो छह लाख रुपए का वो चेक किसी को नहीं दे सकते हैं अगर उनको चेक देना भी है तो वो फाइव नाइन्टी फाइव का दे सकते हैं क्योंकि पांच हजार रुपये उनको मेरे लिए छोड़ना पड़ेगा मैं कभी भी जाके कल परसों तरसों कभी भी निकाल सकता हूं वो पैसा उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो उसके इसमें चेक मेरा बॉन्ड्स हो जाएगा और चेक अगर मेरा बॉन्ड्स हुआ तो सीधे मैं कोर्ट में जाऊंगा केस करूंगा और पापा को नहीं आपको हथकड़ी लगवाऊंगा सोच लेना इसलिए उल्टा सीधा काम मेरे साथ नहीं करना सर ऐसा करोगे आप मेरे साथ नहीं बच्चे कैसे कर सकता हूं आप तो प्यारे हो आप तो मेरे जिगर के टुकड़े हो आपके साथ कैसे कर सकता हूं ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाँ तो पता नहीं क्या क्या लग गया तो खैर मैं कह रहा था कि छह लाख रुपए में जिस दिन पापा ने चेक इश्यू कर दिया चेक किसी के नाम पे काट दिया उनके लिए उनका बैंक से पैसा उस दिन ही निकल गया मेरे बच्चे मैं उस चेक को कभी भी बैंक में जमा करूं उनको उससे मतलब नहीं बनता इसीलिए जब हम पेमेंट करने की बात कर रहे हैं तो जैसे ही पेमेंट किया देखो पापा ने यानी कि फर्म ने बैंक से पैसा मैनेज कर दिया अब चेक जब गीतिका या मैं जब जमा करेंगे उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बैंक से एंट्री पहले वो दिखा तो चुके हैं बात समझ में आ रही है जब चेक रिसीव किया था तो वहां पे चेक इन हैंड लिखना पड़ा था क्योंकि चेक हमारे पास आया है लेकिन जब हमने पे किया तो हम उसी दिन मानते कि पेमेंट हमारे पास से चला गया आई बात समझ में सर हाँ सर हाँ ये तो बात समझ में आ गई मेरे बच्चे मैं ना चाहता हूं आज ना आज एक छोटा सा आपको कैश बुक का क्वेश्चन करा दू एक छोटा सा क्वेश्चन कैश बुक का करा दू ताकि आज क्लास का ये सब जो बातें समझा रहा हूं इसका यूज क्या हुआ थोड़ा सा तो कम से कम समझ में हमारे पास आ जाए थोड़ा सा तो समझ में हमारे पास आ जाए तो आई जरा मैं अब आपको आज की क्लास ना खत्म करूंगा एक सिंपल क्वेश्चन के साथ आप मेरे बुकलेट के अंदर में आएंगे क्वेश्चन नंबर वन आप जरा आएंगे बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर वन और चेक करेंगे मेरे साथ आपका आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या बता रहा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मिला आपको मिला आपको क्वेश्चन नंबर वन सर हाँ सर हाँ मिला हमें तो कहता है कि आपका enter the following transaction in single column cash book लो सिंगल कॉलम कैश बुक मेरे बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है आपका सिंपली कैश अकाउंट देखो मैं क्या करूंगा हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं अब बुक का क्वेश्चन नंबर वन एक काम करो आप यहां पे कैश बुक लिखो कैश बुक और देखो मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं यहाँ पे कैश बुक का आप क्या करना ये हमारा रहा फॉर्मेट जी आपके रजिस्टर का हाफ पेज लेना ज़्यादा नहीं और इतना बड़ा क्यों बना रहा हूं जिस सब लेजर बनाते हो ना बच्चे बिल्कुल वैसा ही जैसे आप लेजर बनाते वैसा ही हमने यहाँ पे क्या किया मैं यहाँ पे एक आपका यहाँ डेट कॉलम ले लूंगा date column date wise entry किया जाएगा और एक बड़ा सा एक छोटा सा इधर भी एक हमारा यहाँ पे ऐसे और एक आपका डेड कॉलम ये ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने तो मैं थोड़ा इसको छोटा ही कर देता हूँ ये हमारा रहा ऐसे आपका देखो डेट यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर्स लिखा करते थे ना लेजर अकाउंट में उसके जगह पे हम यहां बोल देंगे रिसिट्स मतलब ये और सिंपल हो रहा है रिसिट्स और ये हो गया हमारा अमाउंट कॉलम अमाउंट कॉलम लिखी मेरे साथ मेरे बच्चे इस साइड में भी आपका डेट और यहां लिख दो आप पेमेंट पेमेंट और यहां पे आपका अमाउंट कॉलम अमाउंट कॉलम ये हमारा हो गया जी आपका कैश बुक इसमें एक दो नाम और यूज होते हैं जो कि अकाउंट्स को बनाते समय आपको एलेवन क्लास में कोई उसका यूज नहीं है रियल लाइफ में होता है हम वो समझाएंगे आपको अलग से चिंता नहीं करना क्या क्या नाम होगा बट बेसिकली चैप्टर को समझने के लिए बस इतने कॉलम की रिक्वायरमेंट है एक हमारा डेट एक रिसिट्स अमाउंट डेट पेमेंट और अमाउंट यहां रिसिट्स यहां पेमेंट आपका मेरे बच्चे दुनिया वाले आपसे पूछ लेना कि कैश बुक क्या है बोलना कि कैश अकाउंट है बस और मैं प्रूफ करूंगा कि कैश बुक आपका कैश अकाउंट ही है याद कीजिए कैश अकाउंट में आप क्या करते थे बताओ जरा कि कैश आपका एसेट्स है किलेबिलिटी है सर एसेट्स है क्या हमने बताया था कि एसेट्स जो हम बनाते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस कहां होता है डेबिट में तो मेरे बच्चे कैश बुक में भी जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी कि बैलेंस बीडी हम यहां पे लिखेंगे आप भी लिखो ना लिखो ना मेरे साथ मैंने कहा ना आप मत लो हेडक आप बस ये कैश अकाउंट है और कुछ भी नहीं तो फिर इसको कैश बुक क्यों बोला जाता है या कभी कभी कैश अकाउंट क्यों बोलते हैं इसका बहुत बड़ा रीजन है और बहुत जबरदस्त रीजन है मैं आपको बताऊंगा आज वो मौका नहीं बच्चे बताने का आज तो बस सीखने का मौका है कि कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट है याद कीजिए मैंने कैश अकाउंट में क्या बोला था कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस तो जब भी ये बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे और घटना हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे याद है आपको लेजर में समझाया था कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है मेरे बच्चे देखो ना यहां भी जब कैश का रिसिट्स हो रहा है मतलब पैसे आ रहे हैं मतलब पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट में आ रहा है और जब पेमेंट हो रहा है यानी कि पैसा जा रहा है तो हम क्या करें क्रेडिट करें बिल्कुल सेम तरीका जो हम कैश अकाउंट को बनाते थे वही फॉलो करेंगे <coughs> आओ जरा देखते हैं फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या बता रहा है पढ़ो जरा मेरे साथ कहता है कि आपका यहाँ पे एक जनवरी को सॉरी एक अप्रैल को वो कैश इन हैंड कहता है कि फाइव थाउजेंड है एक अप्रैल ये ये आपका सिर्फ अप्रैल महीने का बता रहा है बच्चे मैं लिख दू यहाँ पे कैश बुक यहाँ पे ब्रैकेट में for month of for month of आपका अप्रैल ये अप्रैल महीने का है सर सिर्फ एक महीने का हाँ बच्चे कैश बुक हम यहाँ पे एक महीने का बना रहे हैं तो आपने क्या करना बस एक महीने की अकाउंटिंग करना बताओ इस महीने की शुरुआत में फर्स्ट अप्रैल को कैश का बैलेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन में फाइव थाउजेंड ये हमारा क्या हो गया जी फाइव थाउजेंड का अमाउंट ये ओपनिंग बैलेंस हो गया जब जब ये कैश बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं मतलब रिसिट्स यहाँ पे आएगा और कैश जाएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ठीक है ना सर हाँ तो मैं अब आपको आज ना एक और चीज़ बताऊंगा आपको मज़ा आएगा आप किसी भी लेजर अकाउंट में उसको यूज कर लेना एक तो पहले क्या है कि आप इसका एंट्री पास करो फिर लेजर में पोस्टिंग करो जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है एक डायरेक्टली तरीका भी होता है वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहले आगे पढ़ो सेकेंड अप्रैल को कहता है कि कैश सेल्स आपने किया है कैश सेल्स का मतलब कि कैश पे गुड्स बेचा है कितने का टेन थाउजेंड का बोलो ना अगर कैश पे गुड्स बेचोगे अगर कैश पे गुड्स बेचोगे तो कैश आपका बढ़ेगा कि कम होगा सर बढ़ेगा इधर एंट्री आएगा बच्चे और आपने क्या लिखना है जी यहां पे to sales account to sales account किस डेट की बात कर रहा है किस डेट की बात कर रहा है ये कहता है सेकेंड अप्रैल को तो आवजरा आप यहाँ पे क्या करोगे सेकेंड अप्रैल को आपने यहाँ पे कह दिया टू सेल्स अकाउंट और ये अमाउंट कितना आपका हो गया टेन थाउजेंड सर ये कैसे लिख दिया कुछ नहीं बचे आप देखो कैसे अकाउंट बनाना है मेरी बात सुनो मैं इसको एक सिंपल तरीके से और बताऊंगा कैश का बढ़ना यहाँ घटना यहाँ तो बढ़ने वाली सारी एंट्री यहाँ पे आएंगी अंदर में जो हम नाम लिखते हैं ना वो तो रीजन बता रहे हैं कि आखिर ये बढ़ता कैसे एक सिंपल तरीका आपको लेजर बनाने का कैश हमारा बढ़ गया टेन थाउजेंड से क्यों जी क्योंकि सेल किया था टू सेल्स अकाउंट फिर आगे पढ़ना फिर आगे पढ़ना कहता है फोर्थ अप्रैल को हमने प्रवीण से पैसा रिसीव किया है रिसीव किया पैसा आया ना लिखो यहां पे फिफ्टीन थाउजेंड और किससे लिया प्रवीण से तो टू प्रवीण अकाउंट आप चिंता नहीं करना मैं इसको आपको अगर आपको गंदा लगेगा ये तरीका तो लेजर जनरल एंट्री बना के भी मैं दिखाऊंगा आप लिखो पहले यहाँ पे प्रवीण अकाउंट यहाँ पे हाँ डेट क्या है फोर्थ अप्रैल ये चार अप्रैल की एंट्री आपको बता रहा है फोर्थ अप्रैल को फिर कहता है आपका पांच तारीख को परचेज गुड्स गुड्स को हमने परचेज किया मेरे बच्चे आगे कह, सिर्फ कह दिया परचेज गुड्स और वो नहीं कहता कि किससे नाम ना बताए तो कैश पे माना जाता है अगर वो आपको नाम ना बताए तो हम क्या मानेंगे कैश पे आपका तो गुड्स परचेज किया छह हजार का बताओ गुड्स को परचेज करने से पैसा आया कि चला गया बताओ रिसिट्स हुआ कि पेमेंट हुआ सर पेमेंट हुआ कितने का जी सिक्स थाउजेंड का यहां लिखो सिक्स थाउजेंड चला गया और कब की बात कर रहा है ये ये कह रहा है आपका यहाँ पे फिफ्थ अप्रैल को डेट यहाँ चला गया फिफ्थ अप्रैल को ठीक है ना और देखो आपने क्या परचेज किया है गुड्स तो जब गुड्स परचेज करते तो हम क्या बोलते हैं परचेजेज बाय परचेजेज अकाउंट और हमने आपको लेजर समझाते हुए बताया था कि डेबिट में टू आता है क्रेडिट में बाय आता है ना तो बाय परचेज अकाउंट ये आपको टफ लग रहा है क्या ये टफ लग रहा है सर हाँ सर हाँ तो आओ ना आओ ना अगर टफ लग रहा है तो आप ये जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो इसके साथ साथ आप यहाँ पे जर्नल एंट्री भी पास कर लो जर्नल एंट्री ऐसे जनरल एंट्री में आगे जैसे जैसे आपको मास्टर बनाऊंगा ना आप खुद जनरल एंट्री बनाए बगैर लेजर अकाउंट बनाना शुरू कर दोगे लेकिन अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं आप यहाँ पे जनरल एंट्री भी पास कर लो मैं स्टार्ट करता हूँ ये देखो पहला दो तारीख ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया सेकेंड अप्रैल को आपने गुड्स बेचा था कैश पे बताओ गुड्स बेचा कैश पे एंट्री क्या होता है एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड कैश बढ़ गया एंड टू सेल्स अकाउंट अगर आपको ऐसे अभी परेशानी होती है तो कोई बात नहीं परेशान अब मत होना आप पहले कहीं पे रफ में पास कर लो जनरल एंट्री और उसको अकाउंट में कन्वर्ट कर दो तो कैश टू सेल्स क्या तरीका बताया था कैश अकाउंट देखो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अगर जिसका अकाउंट बनाते हैं वो डेबिट में है तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा डेबिट साइड में ये अकाउंट का कौन साइड होता है जी डेबिट आपका होता है ये कौन सा होता है क्रेडिट साइड आपका होता है है ना क्रेडिट साइड आपका यहाँ पे तो कैश अकाउंट में हम क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट वही देखो टू सेल्स आ गया फिर चार तारीख को कहता है क्वेश्चन पढ़ो कि हमने प्रवीण से कैश रिसीव किया है तो कैश हमारे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिटेड बढ़ गया एंड प्रवीण से आया है तो टू प्रवीण अकाउंट कितना कैश आया जी हमारा फिफ्टीन थाउजेंड ये हमारे पास हो गया अब देखो आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश में क्या बोलेंगे आप टू प्रवीण बताया था तो लेजर में हमने लेजर में सिखाया था मेरे बच्चे आप ऐसे मत देखो ना मुझे गंदा लग रहा है हमने बातें आपको समझाई हुई हैं कि आप जब कैश अकाउंट जिसका अकाउंट बनाते हो अगर वो डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में जाएगा नाम अपोजिट वाले का आता है वही काम कर रहे हैं फिर हमने पांच तारीख को गुड्स परचेज किया है तो एंट्री बताइए purchases account debited goods purchase किया एक्सपेंस बढ़ गया एक्सपेंस का बढ़ना डेबिटेड सिक्स थाउजेंड और हमारे पास से कैश चला गया to cash account six thousand यही करते हैं ना सर हाँ कैश क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहां जाएगा क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा अपोजिट वाले का तो बाई परचेज अकाउंट अरे जो आप जानते हो वही काम कर रहे हैं लेकिन जब मैं आप थोड़े फास्ट हो जाओगे ना मेरे जैसा तो फिर जनरल एंट्री नहीं सोचना लेजर बनाने के लिए फटाफट काम करेंगे और मैं आपको वो वो अभी शक्ति देने वाला हूँ आप चिंता मत करना थोड़ा सा सब्र करना कुछ समय लगेगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं अभी मैं पहले काम करता हूँ एंट्री पास कर देता हूँ साथ साथ में देखो सेवेंथ अप्रैल को क्वेश्चन क्या बता रहा है लोन दिया हमने मोहन को अगर मैं मोहन को लोन दूंगा तो मेरे पास से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट कितने का लोन दिया हमने जी लोन मोहन को टू थाउजेंड का मेरे पास कैश चला गया टू थाउजेंड और अगर मैं मोहन को लोन देता हूं तो मोहन से मुझे पैसे वापस लेने हैं ना सर हाँ वो हमारा एसेट्स है क्योंकि जिनसे भी पैसा वापस लेना है चाहे वो डेटर हो चाहे वो मोहन हो हमें उनको एसेट्स के रूप में मानना पड़ता है तो हम मोहन को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे मोहन अकाउंट डेबिटेड कितना two thousand Mohan to cash cash account बना रहे क्रेडिट में है पोस्टिंग क्रेडिट साइड आ गया नाम किसका लिखेंगे मोहन का तो सेवेंथ अप्रैल को आपने क्या बोल दिया बाय मोहन आपकी मर्जी है आप डायरेक्टली कर लो चाहे ऐसे कर लो मीनिंग सेम आपका है दोनों में सेम एंट्री निकल के आएगा अब मुझसे कोई बोलता ना कि यार आप बिना एंट्री देखे बताओ क्या करते तो पता मैं क्या बोलता बिना एंट्री देखे बगैर मोहन को हमने पैसा दिया है पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में लिख दूंगा किसको दिया है जी मोहन को तो बाय मोहन आप बाय मोहन लिख सकते हो मोहन लोन लिख सकते हो लोन टू मोहन लिख सकते हो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका अकाउंट बोलता है जो भी नाम लिखो जी बस क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या आप कर रहे हो ठीक है फिर कहता है लो पहले आप एंट्री सीख लो अगर आपको बुरा लगे तो कहता है कि sold goods to Sohan for in cash लो कैश पे बेचा हमने तो कैश आ गया cash account debited and to sold goods to Sohan to Sohan account है ना गुड्स बेचा है जी हमने सॉरी uh, माफ कीजिए सेल्स uh, होगा जब हम कैश पे गुड्स बेचते तो हम नाम नहीं लिखते उस बंदे का क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बना कैश टू सेल्स कितना है जी एट थाउजेंड एट थाउजेंड अगर मैं इसको कैश अकाउंट यानी कि कैश बुक में लेकर आऊं तो कैश में क्या बोलूंगा यहां पे to sales to sales entry आप एट्थ अप्रैल का कर रहे हैं अमाउंट कितना हो गया आपका यहाँ पे एट थाउजेंड का टू सेल्स अकाउंट है यहाँ पे एट थाउजेंड का ठीक है ना अब मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दू मजा आएगा आप कर लेना ये एंट्री सिखा दिया मैंने ना समझ में आया तो आप घर में एंट्री ट्राई कर लेना मैं डायरेक्टली करता हूं देखो ना टेंथ अप्रैल को बोलता है कि परचेज फर्नीचर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कुछ ना बताया तो क्या मानेंगे कैश में बताओ कैश आया कि चला गया रिसिट्स या पेमेंट पेमेंट हुआ सर तो पेमेंट साइड में आपने पेमेंट साइड में क्या किया फोर थाउजेंड लिखा और आपने क्या परचेज किया है फर्नीचर तो बाय फर्नीचर अंदर तो हम रीजन लिखते हैं कि वो चीजें कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है किसी भी अकाउंट में डेट क्या बता रहा है आपको टेंथ अप्रैल तो टेंथ अप्रैल की हमने एंट्री कर दिया मेरे बच्चे बारह तारीख को बता रहा है कि परचेज पोस्टल स्टैम्प फिर से आपने परचेज किया तो ट्वेल्थ अप्रैल को आपका पेमेंट ही हुआ है और क्या इस पर लिया जी तो कहता है कि पोस्टल स्टैंप स्टैंप पेपर नहीं होते हैं स्टैंप वो आपने लिया है जी कितने का फाइव हंड्रेड का ठीक है sold goods to Ram on credit मेरे बच्चे ये एंट्री दिखा देता हूं फोर्टींथ अप्रैल बीच वाली एंट्री आप बना लेना हमने राम को गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट तो हम एंट्री क्या लिखते हैं Ram account debited to sales account Ram को गुड्स बेचे क्रेडिट पे तो राम टू सेल्स बताओ गुड्स कितने का बेचा हमने फोर्टी फाइव हंड्रेड का ऑन क्रेडिट कोई मुझे बताएगा आप में से कोई बताएगा कि इस एंट्री में इस एंट्री में कहीं कैश का नाम आया क्या बोलो बोलो राम ने राम को सेल किया क्रेडिट पे तो क्या कोई कैश का नाम आया क्या नहीं सर इसमें कोई कैश का नाम नहीं आया तो ये तो कैश अकाउंट है कैश बुक है हम सिर्फ कैश वाली बातें यहाँ रिकॉर्ड करेंगे मेरे बच्चे क्योंकि सेल यहाँ पे कैश पे नहीं हुआ है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो तो राम अकाउंट में जाएगा और सेल्स अकाउंट में जाएगा यहाँ पे वो नहीं जाएगा यहाँ पे नहीं जाएगा बात समझ में आ गई सर हाँ सर हाँ ठीक है आगे बताओ पढ़ो ना आपका पंद्रह अप्रैल को क्या बता रहा है हमने सैलरी पे किया अकाउंटेंट को पे कर दिया ना सर हाँ तो फिफ्टींथ अप्रैल को आपने क्या पे किया जी बाई सैलरी हम नाम नहीं लिखते बच्चे क्योंकि जब हम पे करते तो कैश हमारे पास से चला जाता है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है ये फाइव थाउजेंड है ना ये हमने काम कर दिया फिर कहता आपका एटीनथ को एटीनथ अप्रैल को हमने गुड्स को फिर से परचेज किया है परचेज गुड्स मानेंगे कैश पे तो हम क्या बोलेंगे by purchases by purchases account बताओ कितने का परचेज किया हमने ये कहता है कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का लिखो ना यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिर कहता है कि पेड फ्रेट नाइनटीन अप्रैल को लिखो यहाँ पे नाइनटीन अप्रैल पे किया पेमेंट हो गया और फ्रेट दिया तो सिंपली बाय फ्रेट अकाउंट है ना यहाँ रीजन आते हैं कि बढ़ना घटना कैसे होता है तो सॉरी टू हंड्रेड का पेमेंट कर दिया फिर कहता withdraw withdraw for personal use मेरे बच्चे ये एंट्री में दिखा देता हूं ट्वेंटी अप्रैल को ध्यान से समझना ये कहता है हमने विड्रो किया क्या विड्रो किया होगा कैश पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्रॉइंग से ये तो एक तो बिजनेस से कैश चला गया तो to cash account to cash account कितना पैसा चला गया जी कितना विड्रो हुआ है फोर थाउजेंड का अमाउंट फोर थाउजेंड चला गया बच्चे और हम या तो कैपिटल को कम कर देंगे या फिर उसको ड्रॉइंग्स के नाम से दिखाएंगे ड्रॉइंग्स मान लेंगे कोई भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल भी लिख सकते हो सर कब ड्रॉइंग्स लिखते हैं कब कैपिटल वो बात की बातें हैं बट फिलहाल समझना कि हम कोई भी नाम लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स भी या कैपिटल भी तो जरा बताओ एंट्री क्या हो जाएगा ट्वेंटी अप्रैल को पैसा फिर से पेमेंट हो गया चला गया और हमने क्या बोला बाय ड्रॉइंग्स ये ड्रॉइंग्स है क्योंकि जब भी पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं ठीक है ना अच्छा सर आगे बताओ हम्म, पढ़ो ना आगे फिर क्या बता रहा है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन पैसा आया बच्चे रिसिट साइड में तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को आप यहां बोलेंगे क्या रिसीव किया कमीशन अंदर में रीजन आता है कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है आप चाहो तो एंट्री में कन्वर्ट कर लेना बट मैं ये मान रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो हम समझ रहे हैं इसको डायरेक्टली यहाँ टू थाउजेंड का अमाउंट आपका दो हजार रुपए हमारे पास कमीशन के नाम पे आए हैं फिर कहता पेड टू श्याम हमने शाम को पे किया है अगर हमने शाम को पे किया पैसा चला गया मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं हमने शाम को पे किया है कब पे किया हमने ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को तो ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को आप यहां बोलेंगे बाय श्याम है ना आप एंट्री में कन्वर्ट कर लेना चाहो तो श्याम अकाउंट सेम निकल के आएगा पेड टू श्याम आपका कहता है कि ट्वेंटी फाइव मिनट लिखो ना यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान देना है अकाउंट कैश का बन रहा है कैश का रिसिट्स यहाँ रिसिट्स और कैश का पेमेंट यहाँ अंदर में वो रीजन लिखा जाता है कि कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है ठीक है रिसीव फ्रॉम मोहन अरे हमने मोहन से 27 तारीख को 2000 रिसीव किया है तो ट्वेंटी अप्रैल को टू मोहन हमने मोहन से मोहन अकाउंट से रिसीव किया है टू मोहन अकाउंट कितना रिसीव किया था हमने टू थाउजेंड का अमाउंट आपका ये हमारा टू थाउजेंड का अमाउंट आपका हो गया मोहन से आया है और फिर देखो ना पे टू ग्रीश हमने ग्रीश को पे किया है तो वो तो पेमेंट हो गया कब का डेट है ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल तो ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल को हमने पे किया मेरे बच्चे तो बाय ग्रीस है ना ग्रीस अकाउंट के नाम पे हमने पेमेंट किया है <coughs> जरा बताओ कितना आपका है अब वन थाउजेंड का अमाउंट तो एक हजार रुपये की आप एंट्री कर दीजिए और फिर कहता है आपका थर्टीथ को रेंट पे किया तो थर्टी अप्रैल को हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय रेंट पेमेंट हो रहा है पैसे जा रहे हैं बाय रेंट अकाउंट बोलो कितना फाइव थाउजेंड तो पांच हजार रुपए आपने क्या क्या पे कर दिया अब देखो जरा अब हम काम <coughs> खत्म कर रहे हैं साल सॉरी महीना एंड हो गया क्वेश्चन में एक महीने का बोलेगा तो एक महीने का बनाना एक साल का बोलेगा तो एक साल का बनाना क्या फर्क पड़ता है आपका यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है अब मेरी बात सुनो आप बहुत प्यारे बच्चे हो जरा सुनो मेरी बात ये रहा मेरे हाथ में कैलकुलेटर में कुछ बताने वाला हूं आप देखो इस पूरे एक महीने में इतना कैश आपके पास आया है जरा ऐड करना कितना हो गया ये देखो मेरे शब्दों को सुनना नजर यहां नजर यहां नजर यहां फाइव थाउजेंड कैश पहले से था टेन सेल्स करके आया प्रवीण से फिफ्टीन थाउजेंड रिसीव किया सेल करके फिर से एट थाउजेंड आया कमीशन से टू थाउजेंड आया मोहन से टू थाउजेंड आया बताओ टोटल कैश कितना हो गया तो आपका thirty thousand thirty eight forty forty two मेरे बच्चे forty two thousand total cash आपके पास था या इस साल आया है इस महीने आया है फोर्टी टू लेकिन जरा बताओ out of forty two thousand out of forty two कितना पेमेंट हो गया चेक करते हैं फोर्टी टू थाउजेंड में से कितना पेमेंट कर दिया एक हमने सिक्स थाउजेंड का पेमेंट कर दिया एक हमने टू और फोर फिर से सिक्स थाउजेंड का पेमेंट कर दिया फिर हमने ये फिफ्टी फाइव हंड्रेड का पेमेंट कर दिया जितने पेमेंट हो गए हटा दो फिर हमने यहाँ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का पेमेंट कर दिया दोनों मिलाकर इसके बाद हमने यहाँ पे सिक्सटी फाइव हंड्रेड का पेमेंट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे आपका सिक्स थाउजेंड का पेमेंट कर दिया मेरे बच्चे सारे पेमेंट हो जाने के बाद अभी भी आपके पास नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का कैश पड़ा हुआ है देख लो दिख रहा होगा आपको 9,300 का कैश हमारे पास एंड में पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे थर्टी अप्रैल को इस महीने के एंड में will write by balance CD by balance CD और अमाउंट कितना हो गया 9,300 का अमाउंट आपका ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर लिख दिया ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि अब हमारे पास जो हमने इनको प्लस किया उसको माइनस किया और बैलेंस निकाला नौ हजार तीन सौ रुपए का तो नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का हमारे पास क्या हो गया जी आपका अप्रैल के एंड का बैलेंस आपका हो गया जितना कैश आया घर में बिजनेस में और जितना चला गया उसको माइनस के कैश बच गया और बच्चे यही नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड क्या होगा अगले महीने का यानी कि मई में अगर मैं मई की अकाउंटिंग करूं तो it will be written as to balance BD है ना जो पिछले साल का एंड होता है वो अगले साल का शुरुआत होता है ये भी मैंने बातें आपको बताई हुई है खैर ये पूछ नहीं रहा वो यहीं तक कह रहा एंड करने का अगर मे की बात करता तो मैं इसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाता जो पिछले महीने का एंड आपका है सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर लेकिन ये अब समझ में नहीं आ रहा कि कैश बुक में और कैश अकाउंट में फर्क क्या है क्योंकि आपने जब लेजर सिखाया था तो वहां पे कैश अकाउंट सिखाया था सर आपने और ये कैश बुक हमें तो सर दोनों सेम लग रहा है मैं भी कहता हूं कि दोनों सेम है ब्रह्मा भी अगर जमीन पे आ जाएंगे कहेंगे कि दोनों फर्क तो मैं बोलूं कि नाजी दोनों सेम है मैं उनको लिख कर भी देने को तैयार हूं कि आपकी शिफ्टी चेंज हो सकती है ये धरती चेंज हो सकती है लेकिन कैश बुक और कैश अकाउंट सेम ही है मैं उनको प्रूफ कर, कर दूंगा उनको भी अगर हमारे पास आ गए तो ऐसे ब्रह्मा जी आएंगे नहीं हम लोग के सामने वो डरते हैं हम लोगों से लेकिन आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता हम प्रूफ कर देंगे अगली क्लास में आज की क्लास तो मैं यही रोकता हूँ मेरे बच्चे आज सच्ची बता रहा हूँ मुझे मजा नहीं आया कुछ पढ़ाया नहीं मैंने आपको सिर्फ दो चार एंट्री सिखा दिया बस ये तो आप जानते थे पहले कैश अकाउंट ही कैश आपका बुक है अगली क्लास में हम क्या करेंगे will go for double column हाँ लिख दो यहाँ पे जी ये सिंगल कॉलम था यानी कि ओनली आपका कैश कॉलम सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है कैश कॉलम होता है लेकिन क्या होगा जब हमारे पास टू कॉलम यानी कि कैश और डिस्काउंट कॉलम आ जाएंगे क्या होगा जब ट्रिपल कॉलम यानी कि कैश बैंक और डिस्काउंट आ जाएंगे बहुत मजा आने वाला ये तो पक्का है बहुत मजा आने वाला है लेकिन अगली क्लास मेरे बच्चे आज की क्लास को मैं ही रोकते हैं नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा तो आपको डबल कॉलम कैश बुक के बारे में समझाऊंगा ठीक है ना अभी कुछ खास है नहीं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अभी कोई कोई बुक का क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं करना है जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा तभी आपको क्वेश्चन ट्राई करना है जब बोलूंगा तब तब तक आप सबको bye bye tata bye bye tata bye bye tata thank you बच्चों थैंक यू जी थैंक यू